mtu unavyoandika ruha unayotumia maelezo marefu hauwi straight kwenye point hayo mambo kwa kiasi kikubwa yanachangia sana meseji zako kuto kujibiwa na mtu ambao unataka muweze kushirikiana naye au aweze kuwa na msaada kumbuka kwamba wewe ndo unakuwa mnalo wazo au kuna potential fulani ambao umeibeba na unataka kumshirikisha yule mtu aidha akusaidie au muweze kushirikiana kwenye swala fulani ambalo pengine linaweza likawafanikisha wote kwa pamoja lakini kwa sababu yule mtu afahamu ana mambo mengi ana dm nyingi za kujibu namna utakavyowasilisha vibaya ujumbe wako au ile taarifa ambayo unataka kumfikishia ah, kuna uwezekano mkubwa wa kuifanya ile taarifa isiweze kujibiwa kwa sababu hatoiweka kwenye consideration kwa sababu yeye hayuko kwenye fikra zako na wewe umeweza kuiwasilisha vibaya mambo haya ya kuzingatia yanaweza kusaidia kwa kiasi kikubwa sana kufanya meseji yako iweze kujibiwa kwanza kuwa brief hakikisha unapomtumia ujumbe mtu ambaye hamfahamiani eh, hamjawahi kuongea, amekuzidi vitu katika karia, yuko bize na majukumu, andika maelezo mafupi ambayo yanaweza kueleweka zaidi na yule mtu akatumia hata muda wake kuweza kusoma, kwa sababu mtu kupata tu nafasi ya kusoma ujumbe wako ni kitu ambacho ni bahati. Watu wengine wako bize sana, so ukiandika ujumbe mfupi ambao unaeleweka, ni rahisi zaidi mtu kuweza kuujibu na kuusoma kwa urahisi na kuelewa kile ambacho umedhamiria. Kitu cha pili ambacho natakiwa kuzingatia, jitahidi kutumia lugha fasaha. Yes, kwa sababu tuna wa DM watu tofauti, tunawasiliana na watu tofauti, watu wengine ni official, watu wengine hawana mazoea, watu wengine wako katika mazingira fulani. Badala ya kuandika oya ni aje, hebu jaribu kuandika message au maneno ambayo ni lugha fasaha ili mtu aweze kuyaweka kwenye consideration kuona kwamba huyu mtu nayezungumza naye ni wa heshima, sio muuni ni mtu ambaye tunaweza tukakaa chini tukazungumza kitu cha maana ambacho kitaweza kubadilisha au kuleta value fulani kwenye kile ambacho yeye amedhamiria tukifanya kwao jitahidi kuhakikisha kwamba unakuwa unatumia lugha ambayo ni fasaha ili kumfanya yule mtu aelewe na aweze kukonsida kwamba huyu mtu ameandika vizuri kitu cha tatu na cha mwisho ambacho ni muhimu kukifanya au kukizingatia hakisha umeweka call to action call to action ni nini ambacho nataka yeye aweze kufanya baada ya kusoma ujumbe wako yes usiache tu message na hang tu bila kumweleza kwamba unahitaji nini mwisho wa siku napokea message nyingi unakuta mtu anakwambia habari mambo ni aje uko poa then what mi nifanyeje sasa jitahidi kuandika ujumbe ambao mtu akiuona atakuwa anajibwa na maelezo ya kuweza kuelewa kwa sababu unapomtumia mtu ujumbe mambo na maisha ni mtu mnafahamiana mnataka mchati muweze kuwasiliana, lakini mtu ni kwa mara yako ya kwanza unawasiliana naye, unaambia mambo ni aje, uko poa vipi, then nifanyeje, nichukue action gani? Na mimi hatufahamiani na wewe, hatuna mazoea, hakuna biashara yote ambayo tushawai kujadili, hamna kitu chote ambacho tumeshaongea. Kwa hiyo jitahidi kutengeneza ujumbe ambao at least ni mfupi ili kuepuka back and forth. Tumia lugha fasaha, lakini pia weka call to action, kwa maana ya kwamba mimi nikishasoma ujumbe wako niambie unataka tufanye nini. Unaweza kutazama message hapo chini mbili ambazo zinatofautiana. Message ya kwanza inaonyesha ni mtu ambaye ametuma tu na hiyo message ni ngumu sana kuweza kujibiwa. Unaweza ukaona. Na message ya pili ni message ambayo imejieleza vizuri, ni rahisi mtu kuweza kuiconsider na kuweza kujibu ili aweze kuchukua hatua fulani ambayo inaweza kusaidia wewe pamoja na ule mtu ambaye unawasiliana naye. Hebu niambie ni makosa gani mengine ambayo wewe ulishawahi kuyafanya au unafahamu watu wanafanya pale ambapo wanawatafuta watu maarufu au watu ambao wanataka wawasaidie au kushirikiana nao kwenye project mbalimbali. Acha maoni katika sehemu ya comment ili tuweze kujifunza kwa pamoja, lakini zingatia hayo kuhakikisha kwamba unatoka kwenye hilo wimbi la watu ambao wanatuma jumbe ambazo hazijibiwi, ambazo zinapelekea mtu kujiona kwamba nimekosea wapi. So makosa ni hayo ambayo unafanya, ndio maana watu hawapati kujibu. Tembele Instagram kwa jina la Joe Media Group. Naitwa Joel Kadaga, creative designer. See you next time.